نخطاوة ابو حميد كان بروح له عيون لا عيون وحضن شيل خوي شيل ايمن طلع وين روي معاه نشوف راك يا ايمن يا رب يا رب Na weźmy ekwo, bo na przeżyli. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Marked a location. Marked a location. عم هتططش اللعبة يا شباب هو ايه وطرب السيارات هناك Marked a location. واحد بالبرج عندكم طلع تو طلع اللي جوا ايمان تو بسرعه ايمان هدي شوي كيش فيها لانه quem que é Muito. Oh, team camera. Daqqa out. Nizil nizil nizil. ايه يا ايمان طف اهو في واحد طف طلعت 你进，我进。 نور سلاح نور سلاح نور عم بحتري يعني؟ بحتري قطة معنا جياني وإذا تروتسيني اتراك يا عمري ثاني تاني Watch out! Watch out! <laughs> دقوا طواي دقوا كوسه اخطاوة ابو حميد كان بروح له وين التاني؟ location. لك كفر هيك وطلعت ما متعود العبه هاي هاي احسن شيء هاي والله ايمن لي فوق الصندوق اوه فلير فلير قدامنا والله والله استغفر الله العظيم ده كيس دم وانا شماونا بقى نادل يلا هو هي Watch out. Oluyor. Yine abi. باي طلع انا بجيب لك اياه هون بس اذا ما عجبوك بتقوم عندي عندي عندي عندي Готово. Ну, а будто мы легко. Watch out! Marked a location. Marked a location. Watch out! I got supplies. I got supplies. Out. Watch out. Watch out! Watch out! ايه ده عمل في دي Watch out! طلعات وصحاب ماشي جريء كله تراب عاش عاش كل شوي روبة ورو بس غير ده يطلع عاش كريم تركلاب فتح لك الجميع انا واقف اليوم

بشير فيه عبشير فيه حمودين ايه؟ بس هي طاري دمين حتى قدامه هاي حبيبي يا زلمه يا حرام غلطانه ايمان متجمعين فوق بعض يا سخرة بس عاش كريم في الكلاب منقوي يوم فاتوا سكواد مع بعض كنا اسمها مفتوح قدامك عفزوا لك عفزوا لك عاش <laughs> لزق لزق حاضر لك لزق لك عاش عاش عاش